Mein Name ist Felix Bartosch, ich bin 20 Jahre alt und mir ist wichtig, dass sich Jugendliche engagieren, wie die Jungen von heute die Zukunft von morgen mitgestalten werden.